Sasa na wewe ukate simu, huyu ukaja. Eh, ngoja mama Tula. Ah, ngoja nangeni kidogo. Nitakupigia muda kidogo, nitakupigia muda. Tuongee kwanza na huyu tujue shida yake. Karibu babu. Naam, asante. Asanteni sana. Shikamoo. Eh, bibi, muda mrefu sijashika hata mkono. Jamani, lazima. Mkono wa heri. Ukiona mkono wangu ujue ni heri tayari. Omba ruhusa, omba ruhusa. Basi. Haya sema tu. Wewe ukija hapa maneno maneno. Sawa. Ukifika hapa unaanza kuleta story tu. Basi. Sawa. Karibu hivi. Hapo leo ng'ombe ya hiki maheni. Sawa. Unapokamata ngono message. Babu acha wivu na wewe naye. Mimi mimi nimekuja na bonge la project. Eh? eh? Project ambayo mimi nimekuja nalo ni kwamba wamepatikana wapangaji. Umeona sasa wawili, ina maana pesa nje. Maneno yamekamilika. Umeona? Najua umeona bibi. Unajua mchachari. Pesa nje nje. Ah, si pesa nje nje. Unaelewa masharti yetu. Nakumbuka tulikuwa kwa kueleza hapa sisi mm-hmm. hatuhitaji. Mm-hmm. Hatuhitaji watu jijini hii. Mimi najua. Umeelewa? Evodia sasa alikuwa anaishi chumba hichi. Sawa. Sasa Evodia huyo alikuwa anaishi. Eh, baada ya kuona eh? naona na eh. akawa analeta nikamwona. Umeona? Tembea sawa. Ah, na alipata bwana bwana mkorofi wa kulia. Eh. Kuna bwana mmoja. Wewe ulikuwa unajisikia wewe? Ah, sababu ah, hayo si ameshapiga, tuzungumzie dili. Unaanza kutamani mabwana wa watu. Hapana, alileta jalau, nikamwambia sasa, kama mpata mteule nenda kwa mteule, nasikia mia mia kwake. Sawa basi, nyumba ya ndogo ah, eh, amejenga nyumba ndogo mteule na duka pale, mteule nimuone hivyo akipita hapa bibi Nipita na hivyo ndio. Yule bwana wakati <laughs> hana kwenda shule kalikuwa kadogo bado kanapita. Eh, kakaenda mpaka jeshini kwa kweli bwana Mungu. Sawa jamani. Mimi niko faster. Sasa. Ndio. Ngoja tukueleze. Ndio. Sisi kama tulivyokueleza wale. Masharti yetu ni haya. Usitofauti na kile tulichokuwa. Na ukifanya kama ukaleta tofauti na hati na ukubaliane na ukatunaelewa. Mwache nenda. Leo huwezi kuwa dalali. Jamani kuna hela. Dakika mbili. Fanya eh, haraka. Eh, mbili tu ka huyu kijana kaongea mambo mengi mpaka mteule ka mteule naye alikujaga hapa nimwangalia akili yake itabaki udalali tu, hawezi kujenga huyu. Anapenda kujenga wapi? Shida mjaa eh, tu kwa ile sisi maisha ta maisha ndio magumu. <laughs> Eh, ni mpakaji nimewaleta wewe, kila siku unaleta kwa wenzio tu, unajenga nini? <laughs> Alafu unajiita sasa fanya dalali, kama pesa itaingia tunahitaji muda. Mimi nitapiga hesabu kwanza, niangalie kwanza taratibu, alafu ndio nitajumugawa Ah, ah. Eh, eh. Basi tugawane. Eh, basi. Eh. Au ah, sasa. Mara ya kwanza umechukua hela wewe. Umejipadoa umekwenda kwenye harusi. Umri huu unaenda kujipadoa kwa ajili ya Nimeenda pa harusi lakini pa harusi na wewe. Ngoja ije sasa. Eh, ngoja ije. Sawa. Eh. Alafu mimi na mpango ni kwamba wanawake mtosheke. Yaani kile unayopewa unaona ndogo. Sasa sisi wanawake tunajua mapambo. Sisi mungegeuka mungezaliwa mungezaliwa ATM kila siku ndio kwa yeye inakuja. Mm. Sawa. Ila hamna shida. Alafu sasa mwambie mje nani <coughs> ah! <coughs> karibu eh. kikodi kizito hey, eh, kizito kizito mabinti <coughs> karibu Jamani, karibuni sana. Waalaikum salaam dada, karibu. Habari? Utokako soga yangu? Jamani. Amefanana na binti Kabete. <laughs> Kabisa. Karibu sana. Naona labda ni. Habari. Ah, habari wewe. Karibu ndio mwenzangu, mjisikie mpo. Eh, asante. Yaani kuna milima. é a mazingira. Hapa milima. Eh, milima si sababu. Jamani, é sawa, weka sawa. Kwa hiyo eh, sasa hivi jamani. mlima ah, vyumba vipo, vyumba eh, vipo. wewe, ngoja kwanza utueleze kwanza, ndio hao wale? Eh, ndio hawa. Ah, Mungu akubariki. Tena wazungu kabisa, kwenye malipo hawako vizuri. Mungu akubariki, ufanye mapema. Sasa dada, mimi masharti yangu ni kufagia tu asubuhi kwa zamu, pajiko kufagia deki nini, ila sabuni ni ya muhimu ya unga unafikia. Samani, kwanza naomba niulize hawa kwa Mfano mfagio tunanunua wenyewe. Ah, mfagio yenyewe tutapata madekio yapo. Pana kanzu za babu yenu za zamani. Tutatupa hapo Umeme na umeme na maji tunachangia. Tunachangia. Sawa. Kama kawaida. Sawa dada. Ah, kwenye umeme hapo siseme kama kawaida. Hey. Sasa hivi kuna ngao. Sionekani nyumba yangu nimeshaka kumbe. Ngao. Ah, mgao wanauona. Ati mm. si mnauona? Eh, Akiwa na mgao panajulikana. Kwa mwezi unawaka masaa mawili. Nakubali. Kwa chumba chetu ndio hicho hapa. Ah, chumba chumba. Chumba ni hicho hapa. Yaani ukitoka na pia hamtopita huu mlango. Pana mlango wa Jalula. Mtapita mlango wa Jalula. Kama nilivyoeleza. Inatakiwa muishi hivi. Yaani eh, unajua mambo ya shungi shungi haya, yaani hayapo sasa hivi. Alafu sasa kitu kingine. una watu wa karibu. Sisi ni masingo. Masingo ndio wazuri sasa. mwenye mwanaume shida hmm. ah, kumleta mteule hapa. wewe. Wananilinda Bana kulinda wa. Sawa macho gazau Sawa. Katuma ni hapo. Sawa. Eh, eh, Kajugu, kama nakufananisha eti eh, nilikuwa ulimuona wapi? Ndio umemuona wao ambaye wamekuja kufanya kazi, walikuwa wanafunzi wa chuo chindi watu walikuwa chuoni, sasa wamemaliza chuo, wanakuja kufanya kazi. Wewe msabia tu, wala ina shida. hapo mbili, bali mbili nikwambia wazungu sasa umeweka pa mfuko lakini wamkumbuke dalali. Kama ndio kesi ya bana, achia basi. Eh mzee Gonga dalali akumbukwe. Eh, na dalali anapatikana baadaye. utarudi. Haina shida bibi. Karibuni. Jamani, mimi kwa hili Wazungu wangu. Na mimi mtaishi kwa mali. Ah, sasa Sisi tunatoka kidogo. Tupitie huku basi nawe naye bwana. Pana mlango wa Jalula hapa. Ufunguo mkifika tu mnaita bibi. Sisi tuna safari tunakwenda kwenye msiba wa harusi. Eh. Haya, asante mama. Haya, haya. Karibuni watoto wangu. Mungu awabariki. Eh, na zamani nyuma mko hivi. Asante babu. Haya. Haya mwe. Haya mwa. Sikiliza na mtangiji wako unakuja. Utamalizia hayo meno yalobaki mani. Hawa stalabu. Stalabu. Tena katika kupanga Wazo langu nime, umejiona kama ni Juma, pangisha wanawake wakizurura wawezi wapate pa kulala, bora shinda na njaa, lakini kalala ndani. <laughs> Yule mwingine yule kancheusi bonge la mwanamke, yani yule mwanamke wa kihistoria kabisa, ngu kama kongoni, acha kabisa, bonge mwanamke. Halo halo halo, eh, haya haya, tunaelekea kwenye msiba wa harusi, tutakuja baada dakika mbili, tunakuja tunakuja, tulikuwa na wageni hapa. ได้ได้sasa hayo mambo ya kusema mwecheusi Mangala. Kwa hiyo sasa tunaanza na mm, Hela yao haijatumika, naweza nikairudisha. Warudisha wapi? matajiri na matajiri wanauza maandazi ya 200 mm. Itakuwezesha. Hela haina mwisho Ile sasa. Ile mwingine mweupe kama wewe hawa euh, kizazi cha mtume hicho. Mm-hmm. Sasa oh, wapiga maji hapo haraka haraka. Maji vipi haya? Eh, yako maji mengine yanatoka kwenye bomba. Eh. Pigwa. Wezi! Wezi! Eh, mnafanya nini? Ukatisisha tu. Mnaingia kwa nyumba ya watu wenyewe hawako. Toka toka toka kijana kijana. Kwani vipi? Kijana toka kijana. Kijana bwana. Ah sema kijana toka. Kijana toka toka. Nani mwizi? Ah ah toka. Mwizi! Wewe. Wezi wezi wezi. Wezi jamani. Wezi. Yaani toka Wapangaji hapa Wapangaji? Wapangaji. pana chumba cha wasichana wadogo wadogo hivyo wamekuja. Alafu wenyewe wamelipa hela jana hii kutwa tuja waone. Sisi tulitoka hapa kwenda kwenda huko. Ndio sisi sasa tumepanga hapa. Ndio sisi tulikuja jana. Ebo, mlikuja. Huyu mweusi. Ha? Eh. Eh, eh msema tena. Ndio nikwambia hivi sisi ndio tulipanga kwa sababu nyinyi wasee mnasalau. Mnataka kupangisa watu eti kwa sitaili ya wanawake tu.

Babu, hapa kijana unajalau. Salamu, mmechukua hela. Sasa mnahama. Nenda kwa mwenyekiti, nenda kwa mwenyekiti. Nendeni hata kwa mtendaji. Acha mwenyekiti, sisi ndio tumesafiri. Kaoge wale. Oga, oga tuondoke ndugu yangu. Maleta ubabe hapa eti nyumba nyumba nyumba basali. Jinga jinga. Eh. Hapa mmefika. Sasa gongo, umeona? Gongo ndio umeona wewe. Ah. Mkijua afya hivi na sisi tunajua afya fyaifu. Atajijua. Ndio maana tunaamua kuwajua. Hebu ndio. Kiustaarabu hebu ndio. Kiustaarabu, kiustaarabu. Kiustaarabu. Lakini mlivyofanya si vitu kabisa. Yeye. Nyinyi ndio mlivyofanya sio fisuli. Kwa sababu najua niwaambie, sisi binadamu wote ni sawa. Kwa nini nyinyi mubague kwamba mnataka watoto wa kike tu kwenye nyumba zenu? Mnajua kuweka watoto wa kike si wasumbufu akienda huko katika mizinguko analeta pesa. Mimi utaniambia mara kazi mara sijapata eh, mshahara na Foka ndo tunachowaona. Alafu hata ulinzi wa mke wangu naona unakuwa unafungua mje wanaume hapa sasa, yaani kwa hali aliyokuwa nayo mke wangu sasa, ndio sisi tumesapana wewe naye nani tu ah. Umeelewa mse? Tuulizia swala la pesa, ah, ulinzi kwangu mimi. Tunabadili kodi, tunabadili kodi. Basi tutafanya makubaliano tubadili kodi. Kodi. Tuongeze kodi. Mm, watoto wa kiume wa mwezi kulipa kama wanawake. Eh, kwa hiyo laki mbili kwa mwezi. Eh, basi msubiri ikiisha hiyo miezi sita tuliolipa, tutajadili sasa, lakini na nyinyi mtakuwa mmeshabadilika, si ndio? Na kwa ubadilikaji huu inaonekana hata nyinyi mtabadilika baadaye. Ah, sisi tumeelewa hilo tu kwamba kumbe mpangaji ni tabia yake, uruka yake Hey. Eh. Si kusema mwanamke au mwanaume hey, eh, mjinga kabisa. Kabila haina ujinga, yaani hey. Ujinga ni mtu tu. Sawa kabisa. Sema mmekubali chacha, si ndio? hata kama tujakubali hapo watoa hao kama hata ile pesa wape bali. Na ndio bado mimi sikuwa pesa. Ndio maana sikuwa nilikuwa naangalia mguu kama kongoni. Yaani nikasema wake au kweli. Mguu kama kongoni. Mwanamke ana mguu utafikiri ile brush la kusafishia dirisha. Ah, kwa kweli yani. Mimi manyaya yame Acha. Acha kaa tu kaa tu. Sikia mm. mpaka kulia jamaa. Acha. Acha. Ah. Acha. Mguu wa bia huu. Cheki mguu wa mwanaume. Mimi tuliwachezea tu. Ulifanya unafanya kazi jeshi, angalia mbinu za kijeshi. Wewe ngongera eh. <laughs> sana. Asante. Ngongera sana. Hii sasa muache ubaguzi. Eh, asante nimeisha eh. hiyo. Eh, sasa unalia nini na wewe bibi? Mmenijalilisha tena. Salimisa. Nataka wenda huko wende wake tu. Ngoja nimsikie mwenzangu. Nasema waje wenda huko ukaona kataa. Wewe oh. Salo. Twende bwana. Nalila maliza kuoga bwana. Hebu tuondoke wametushika sehemu mbaya kabisa, mbaya kabisa, wametudhalilisha kweli. Wanaume wamekuja wamevaa kama yaani, wanawake. Yani, Yanga natumisia hiyo, yani bila kuamini Nabii Tuhi ndio ni futui